Привіт, друзяки! Е, вітаю всіх на каналі, гостей підписників. Що мене спонукало до е, такого відео, так це е, от недавно я викладав серію відеоуроків, які я давав в приватному такому режимі. Що мене спонукало до зйомки цього відео, так це коментарі і ваші листи, ваші повідомлення, ваші звернення. Ну, Це в основному такому приватному порядку на месенджер, на електронну пошту. Було надіслано кілька листів з проханням також зняти відеоуроки по тій чи іншій темі. Звичайно, знімемо, домовимося. Ну, Мене це спонукало до такої думки, <clears throat> чому би не зняти е, відеоурок чи якісь серію відеоуроків. Ну, звичайно, наскільки мені дозволить моя компетенція, я, так як я не претендую на е, всезнайку і на всевмільця. Щось я вмію, щось я знаю, щось я, звичайно, не знаю, звичайно, щось не вмію. Так, як, як би мені хотілося, скажімо так. Ну, я вирішив зазняти таке відео звернення, типу, знаю, багато дивляться мій канал. Е, люди, які е, ріжуть, які хочуть різати, які ну, е, так чи інше пов'язані з тим, які це цікаво, які просто спостерігають. От. І знаю, що багато хто з вас хотів би побачити якесь тематичне відео, можливо, тематичний відеоурок на якусь конкретну тему, на якусь, на якийсь конкретний виріб. От. І е, я би хотів, я думаю, така прийшла мені думка. Е, от в коментарях під цим відео е, напишіть, що би ви хотіли побачити на каналі. Можливо, конкретний виріб, можливо, конкретний якийсь елемент, можливо, е, ну, можливо, можливо, так? Тобто, якась є у вас ідея. Пишіть в коментарях. Якісь речі виберу я. Так? Е, і, звичайно ж, е, ці реч... ну, ці коментарі, ці ідеї, які будуть які будуть підтримані вашими вашими лайками, коментар чи ідея, яка буде підтримана максимальною кількістю лайків, вподобайків, я е, також візьму це до уваги і попробую відзняти е, на цю тему е, відео в форматі відеоуроку. Така в мене думка і вирішив поділитися е, з вами. Ну, Підтримаєте чи не підтримаєте, цікаво чи не цікаво, це вирішувати, звичайно, вам. От, Так що е, пишіть в коментарях, викладайте свої ідеї, свої е, думки. І ці реч... ці е, коментарі, які будуть наберуть найбільшу кількість лайків, попадуть в мій е, список на саму вершину, тобто одні з перших е, я відзнімлю відео на цю тему чи на відео на цей виріб, чи відео на цей елемент. Тобто це не важливо. Е, бо не все вдається відзняти, є речі, які похабцем робляться, е, що стосується різьби. І взагалі різьби як такої вже багато немає. Е, я так, різьба то така штука вже стає, набуває такого обрису хобі яке приносить інколи гроші. От. Ну і от такі кілька думок. Хотів поділитися з вами. Ну, Звичайно, е, робіть репост цього відео, діліться в соцмережах. Е, ну, Підтримуйте канал. Хто не підписаний, підписуйтеся на канал. Хто е, ну, а хто бажає особисто якісь якісь питання чи якісь настанови, пишіть чи в месенджері, е, чи на електронку. Ну, попробую, попробую відповісти, попробую допомогти чимось. Ну а на сьогодні буду закінчувати. Все, зустрінемося.